ಹಲೋ ವಾನ್ welcome to my channel so today's video is all about my birthday prep so ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮಿಳ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತು ತುಂಬ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು I had lot of plans to video about ನಾನು ಆಲ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ನಾನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಡನ್ ಸಡನ್ ಆಗಾಯಿತು so basically I am showing what and all I'm am doing today so I have only hardly two days for my birthday so I always do something like ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ birthday dresses always I preferably I wear something different which is not in to my comfort zone so ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸತಿ I am stitching it usually I only stitch my outfits but ಈ ಸತಿ ಏನಂದರೆ I'm recreating one of my old birthdays ಅಂದರೆ ನಾನು I I thinks I was in seventh standard or something ಆವಾಗ ಒಂದು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ I I just got an idea of recreating it ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ I show you the outfit so ಅದನ್ನು same I'm recreating it and stitching it and it's basically outfit from scratch video ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬರ್ಡೇ ಪ್ರೆಪ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ it will be like what I do in a day ಅನ್ನೋ ಥರ ವಿಡಿಯೋನು ಅನ್ಬೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಇದೆ so I would have done it very before actually ನನ್ನ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಳಾಯಿತು and it took lot of time to get repaired ಅನ ಸೊ ಅದು ಸಿಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಇನ್ನು ಬರೀ ಟೂ ಡೇಸ್ ಇದೆ I don't know what I'll do already garment cutting ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ I had to just touch power ಇಲ್ಲ I thought I'll do it ನಾವು after this making this video I'll start doing it but bad luck current ಇಲ್ಲ and my machine runs with power so ಅದೊಂದು problem and my room is a mess please ignore the background I don't have perfect light ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೆಗಿತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ I background is really bad ನಾನು ಆ ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಸುಟ್ಕೇಸ್ ಕಿಟ್ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ full my room is a complete mess and I am very I am feeling very bad to show it also so I not show on the process ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ನಾನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ because my house is very small I basically I use to live one P G so recently I shifted to my house and ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ things are not fitting in so I am just getting adjusted to it it's a mess now so I have to segregate my stuff have to my garment ಹಿಂಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ತುಂಬ Uh, ಇದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ just keep on watching so this will be my birthday series till my birthday so please support me and watching power ಬಂತು ಇವಾಗ I show you my setup ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ so this is my machine it's little dirty yeah ಅದು ಇವಾಗ ಸರ್ವಿಸಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ and this is the garment what am recreating ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗಲೇ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ and this is my fabric ಯಾವ್ದು ನಾನು ಹೊಲಿತಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಅಷ್ಟೆ ಇದೆರಡು this the top portion and this is the bottom and if you don't know what is this this is patterns so ಯಾವುದೇ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ we have to make a pattern so ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ and yeah will I will start stitching hey and back actually ನೆನ್ನೆನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ನೆನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ this is day two and the last day more worse day so ಏನಾಯಿತು I got off filming everything I clean my room my did my garment also garment ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ you have to see my birthday vlog ಆವತ್ತು you can see the whole garment ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಶೋ ಯಾವುದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈಗಲ್ಲ end of the video I show ಇದು ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಏನಾಯಿತು I wanted to show room cleaning ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಾಗಿಲ್ಲ current type and my phone dent had the charge and usually I shoot from my phone ಅದರಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಷ್ಟು ಫುಟೇಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು because of power shortage and ನಾವು I'm doing my skin prep so I have not done my screen pay at all ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎರಡೇ ದಿವಸ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಕೂತು ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ so will start with my skin care so ಇವತ್ತು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಆಗಲಿ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸ್ಕಿನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಡ್ರೈ ನಂದು extremely dry type skin so this is one more I use Shloka so this is like cleanser toner everything so ಇದು ನಾನು ಮೇಕಪ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೋನರ್ ಸೊ ಇವಾಗ before doing any skin care I ಮೂನು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನೇ ಥಾಟ್ ಇರ್ತದೆ ನೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಪೋರ್ಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ present I don't want my pores to get close weekly my pores ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ I have my makeup palette ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟಿದೆ That is why I use this. So ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಡ್ರೈ ಇದು ಡ್ರೈ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಂದು ನಾನು ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಬಂದು ಮೊರೊಕನ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಅಂತ this is also from Shloka it's like purely very good products ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು and this video is not sponsored by anybody so ಇದು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ more than three to four years am using this products all this so ಇದು ಟ್ರೈ ಆಗಲಿ ಡ್ರೈ ಆಗೋ ತನಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಎಣ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ I think so it's done ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ವೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಟ್ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ version ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಎಲ್ಲ white head I don't have black heads basically ನನ್ನ ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನಂದ್ರೆ best part of this scrub best part of the scrub is like it doesn't make you skin dry dry ಮಾಡೋಣ ಮೊರಕನವ್ರಿಗೂ ಎರಡಿದೆ ಒಂದು ಬಂದು I don't remember the name ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇದು this is like so soft ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗಲೂ ನಂಗೆ ಕೂಲ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ this has some particles on this so it will be scrub it your skin so ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೂ no your skin be so soft to plumpy ಆಗುತ್ತೆ everything like it gives you ವಡನ್ on you need actually so ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇದು ಡ್ರೈ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಬಟ್ ಮಾ ಹಾಶ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಶ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ when it comes to skin care you have to be very gentle with your skin ಹಾಕಿ ರಬ್ಬ ರಬ್ಬ ರಬ್ಬ ಉಜ್ಜಬಾರ್ದು so I usually scrub my neck also ಇಲ್ಲಿ ತನಕ because according to me from here only is your face so ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಥರ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಈ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಫೇಸ್ ವಾಶಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಇರುತ್ತೆ so I don't want to do more scrub on my face on it's not even good for your skin see ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು like my skin like sticking ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಇವಾಗ ಚಟ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆಟ್ಟದೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಒರೆಸಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಗಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಸಿಕ್ತು ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಹಾಕೊತೀನಿ so I got this from Miniso like one of the cutest things ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ seriously you have such cute cute cute cute stuff over that you have to go and see if you have never visited it so ನಾವು ಇವಾಗ ಫೇಸ್ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ flax oil and this is spirulina ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಫೇಮಸ್ ಜೆಲ್ ಅಂತ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಇದು ಬಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ basically this also same product where I get my ಶ್ಲೋಕ product what I use before ಇದು ಕೂಡ ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇದು ಏನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪಕ್ಕ natural what I'm using and you can consume it you get very good glow skin on all and it will purify your body and ಏನೊಂದು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ it's very good and even thus spirulina ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಏನೋ I I I don't want explain everything detail in this video ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ and this is very good for a females health basically and ಇದು ಬಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಇಂದಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ and it's good for your skin also basically sir ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ದು ಏನಿದೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಸ್ ಆಗೋಯಿತು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು nando it's literally not the powder is it i need the kit ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಡ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ so I have one brush for that so ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯಿತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಜೆಲ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ this full cool your skin ದಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಐತೆ ಒಂದು ದಿವಸ I make short video of my night care also but ಏನಂದರೆ it doesn't smell good smell ನಿಜ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಹಂಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ this will be a natural smell ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡರ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ನಂಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಎವ್ರಿವೇರ್ ನಾನು ಹೇರ್ ಲೈನ್ ತನಕ ಹಚ್ತೀನಿ it doesn't damage any of my hair also as I told ನಾನು ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ನೆಕ್ ನಾನು ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ I put all whatever I use that also so mask ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಐ ಕಾನ್ ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫೈನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ awkward still. So so I thought ಕ ನಾನು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನಾನೇನು ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟು ನನ್ನ ಗ್ಲಮ್ಸ್ ಇವಾಗಲೇ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೋಡ್ ಯಾವ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಬರೀ ಬಾಟಮ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಟಾಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಆಟ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿರೋದು ನನ್ನ ಓನ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ನಂದು ಏನೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ I don't have any plan I don't know I do anything tomorrow also or else I can stay at home also so let it be little comfortable ಅಂತ ಆ ಥಾಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ I'll just come back after removing all this. So yeah, mulch remove ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ this is how it is looking feeling nice ಇವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಂಗಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಕೋಬಿಟ್ಟೆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಮೈ ನೀರ್ ಪೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹಚ್ಚೆಲ್ಲ because I lot of work so ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಗಾರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ so this is the government. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು I was in seventy standard one I was wearing this is my one of my favourite skirt so is the government what I'm recreating. So if if you to watch the whole video ಅಂದರೆ second part of this video so ನೀವು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಎಂತ ಅಂತ I'm wrapping up. So, Thank you for watching. Please subscribe my channel and do follow Shushmita Jaya on Instagram. Thank you so much for watching. Doodles.